دي اللي فيها خناقه ما بين العسكر والاخوان على شرعيه شرعيه ما يسمى آه، بثوره 30 يوليو وشرعيه ما يسمى بالرئيس المدني المنتخب القوى الثوريه في اللحظه الحاليه عليها ان هي تتحرك في الشارع لوقف هجوم الثوره المضاده دي اللي السلطه المجلس العسكري عايز يفرض حاله من الصمت بالقرية على الميادين وعلى الشوارع وبيعمل على علشان يحصل ده مجازر صحيح ان المجازر دي متوجهة لجماعة الاخوان المسلمين لكن هدفها الاساسي هو تخويف الجماهير وعندنا نموذج يعني ممكن نبص عليه عشان نشوف الصورة الحركة العمالية حركة العمال في مصر اللي بتطالب بالعدالة الاجتماعية العمال في شهر يونيو ويوليو شهر 6 وشهر 7 قبل اسقاط مرسي كانت متوسط الاضرابات 700 اضراب في الشهر 700 اضراب في الشهر عدد الاضرابات العماليه في اغسطس اللي حصل فيه مذبحه رابعه والنهضه كان 84 اضراب رغم ان المذابح ما كانتش ضد العمال كانت ضد جماعه الاخوان المسلمين واعتصامهم الا انه هذه المذبحه المقصوده مش هدفها فقط انهاء الاعتصام وضرب الاخوان المسلمين لكن هدفها تخويف الجماهير من مشاهد الدم ومشاهد الجثث المرصوصه انه الان هناك نظام جديد يحكم نظام بيعرف يستخدم البندقية والدبابة كويس جدا وما عندوش اي مشكلة ان يقتل بالالاف لانهاء الموضوع ده وبالتالي الرسالة وصلت رسالة المذبحة وصلت وفي قطاعات من الجماهير تراجعت حركتها ومن اهم هذه الجماهير طبعا الحركة العمالية اللي بتقلق النظام في اللحظة الحالية مهمتنا الأساسية هو النزول إلى الشارع للتأكيد على أنه مكتسبات الثورة حق في التظاهر وحق في الإضراب مش هنفرط فيهم لأن الحاجات دي احنا ما خدناهاش بساهل ما خدناها مقابل دم الدفع علشان ننزل نتظاهر في ميدان التحرير أو في ميدان القائد إبراهيم في ناس ماتت عشان ندخل الميدان ده ونعتصم فيه او نتظاهر فيه فالتفريط في حق التظاهر او في حق الادراك هيبقى تراجع كبير بالنسبة للثورة المصرية فاول هدف بالنسبة لنا هو كسر حالة الصمت المفروضة على الميادين والشوارع بقوه الدبابات بان احنا ننزل نتحدى هذه السلطة العسكرية ونتظاهر امام الدبابات حتى لو كانت هذه الدبابات هترتكب مذبحة اخرى لو السلطة العسكرية استقر ليها الأمر وما كانش فيه مقاومة لهجومها هتكمل الهجوم لنهايته فإذا كانت بتحتاج في أغسطس لما المساحة لتخويف الجماهير هتحتاج في يناير لحملة اعتقالات واسعة لتخويف الجماهير وإجراءات تصاعدية لكن لما ننزل النهاردة فاحنا بنوقف هذه الهجمة عشان كده احنا اخترنا النزول أمام سبيرو في ذكراها للتظاهر مع اختلاف البعض معانا والنزول في ضد قانون التظاهر ودخول محمد محمود في القاهرة واختار حضرنا النزول في شارع محمد محمود في 19 نوفمبر في ذكرى آه، انتفاضة آه، محمد محمود بالتأكيد على ده السلطة الحالية سلطة آه، الجيش وعلى رأس عبد الفتاح السيسي ما عندهمش أي حاجة تتقدم للجماهير غير الأكل وموضوع الأكل ما ينفعش يكمل الآن لأنه واضح إنه المذابح اللي حصلت ما قدرتش ان هي تخوف الجماهير بشكل كامل ونهائي لان حصل فيه مقاومه لده الحاجه الثانيه السلطه دي على المستوى الاقتصادي مأزومه الخزنه فاضيه خزنه الدوله خزنه رجال الاعمال مليانه لكن هو لا يمكن يقرب من خزنه رجال الاعمال او خزنه الجيش الخزنتين دول اللي فيهم فلوس مثلا شعارات المطالب السياسيه بتاع اليوم ده القصاص وهو مطلب مهم ومطلب بعيد في نفس الوقت وفي الحقيقة مش هيتحقق الا بإسقاط النظام بس احنا لازم نرفعه لأن لأنه لو ما رفعناهوش بيتنسي لو احنا بطلنا نقول الرصاص هيبقى خلاص الموضوع ده اتقفل وكمان اللي هيقتل بعد كده هيبقى عارف ان محدش بيقول رصاص محدش بيقول محاكمه اصلا فهيزيد في عمليه القتل بس هنرفع الشعار وهنبقى مصممين عليه وهنعبر عليه المجتمع وبنطالب بتطهير الداخليه اه احنا عارفين ان الوزاره دي مش مع إيه، السيسي مش هيطور وزاره الداخليه السيسي هيكافئها وهيقويها وهيجيب لها سلاح بس هنرفع الشعار ده وزاره الداخليه هتقع بالثوره كلها بس هنطالب بتطهيرها علشان ده جزء من التعبئه ان والله عمليه التعذيب لسه بتتم في السجون وفي الاقسام الشرطه مش بتحمي الناس بتضرب الحركه العماليه امبارح ضربوا آه، آه، عمال سمنود في المحلة علشان بيتظاهروا واقتحموا جامعة آه، الزقازيق حرس الجامعي تقريبا لا يتوقف عن الاعتداء على الطلبة وفي محاولة إيه؟ لإعادة الحرس الجامعي لقمع الحركة الطلابية وبالتالي آه هنطالب بتطهير الداخلية النقطة الثانية إخوانة محمد الرئيس الوقت فيه جدل حوالين محاكمة مرسي الإخوان المسلمين شايفينه الرئيس الشرعي و المريضة واحنا شايفين انه رئيس ما عندوش شرعيه وفقط بس مرسي ما يتحاكمش لوحده مش ان احنا مختلفين مع محاكمه مرسي بس لازم يبقى واقف جنب مرسي في القفص محمد ابراهيم محمد ابراهيم هو اللي قتل شيك محمد ابراهيم هو اللي ضرب الناس عن مبنى الارشاد مكتب الارشاد محمد ابراهيم هو اللي ضرب الناس عند الاتحاديه محمد ابراهيم واحد من ضباط حبيب العدل واحد من ابناء حبيب العدل فبالتالي كل ممارسات محمد ابراهيم سواء تحت رئاسة السيسي او تحت رئاسة مرسي وتقتضي ان محمد ابراهيم يبقى جوه القفص المحدد اول من تحرك ضد الانقلاب العسكري كانت الحركة الطلابية اللي في الجامعة وده راجع لانه الهامش الديمقراطي او السياسي الحريات اللي جوه الجامعة طول الوقت تاريخيا كان اوسع من الهامش اللي بره سور الجامعه يعني لما تبقى الجامعه في السبعينات بتطلع بمظاهرات ضخمه ممكن ما يبقاش فيه اضرابات في المصانع او مظاهرات في الشوارع بس الجامعه ممتازه ده عشان كده كانت الحركه الطلابيه هي اللي كانت سابقه في التحرك ضد السلطه العسكريه لازم نستفيد من ده وحركه الطلبه تستمر واول ما آآ آه، آآ آه، لازم تعمله الحركه الطلابيه هي ان المكتسبات شباب الطلبة طرد الحرس الجماعي لا يمكن النهاردة يسمح مرة أخرى بعودة الحرس الجماعي إن عودة الحرس على الباب هيعود على الكلية جوه الكلية ثم هيليه عودة ضابط أمن الدولة اللي قاعد مع العميد في المادة هو السلطة العسكرية تتقدم كده فإحنا من الأول بنرفض قاعدة الحرس الجامعي حتى لو كان واقف على باب الجامعة بره وحتى لو بيدعي انه ما بيتدخلش في النشاط الطلاب الحاجة الثانية والجامعة يرجع لها الحرس الجامعي والجنرالات ياخدوا المحافظين وتبدأ تصنع الحركة العمالية والطلابية ونفس السياسات بتاعت حسن مبارك ومن بعديه طنطاوي ومن بعديه مرسي تستمر مع السيسي انت بتعمل انقلاب عسكري ده لكن على ثورة 25 يناير مش على محمد مرسي الانقلاب من وجهة نظرنا هو انقلاب على 25 يناير اذا كان مكتسبات 25 يناير ان احنا بنقدر نتظاهر في الجامعة بحرية ونعمل نشاط طلاب بحرية لما يجي يقفل ده هو بينقلب على ده لما العمال ينتزعوا حق الايجار في المصانع وانت تيجي النهارده بتحد من نور الغزو الخرطوش وبتمنع الاضراب انت بتنقلب على ثوره 25 يناير لما مدار التحرير فيه جراج للدبابات انا مش محتاج حاجه ثانيه مش محتاج اي اشارات ثانيه لان هنتكلم عن انقلاب لثوره 25 يناير